29 29 października 2012 roku jestem w miejscowości Sedona stan Arizona, USA proszę zobaczyć jakie piękne widoki coś niewiarygodnego Czegoś takiego wcześniej jeszcze nie widziałem.